Йоо. Боо байж. Йоо. За тэгээд юу яцхан өнөөдөр бүгдээрээ аа би энэ тоглоомыг ер нь ер нь багасаа л амар тоглохыг хүсдэг байсан. Тэгээд тухайн үед тоглож чаддаг байсан бол өнөөдөр тоглох гэж байна. Тэгээд аа бас энэ э, миний майк э, эвдэрсэн байсан. Гэхдээ яг хаа аа өвдөрцөн байсан ч гэж ер нь жоохон ингээд ийм ярэн ингээд ийм дууны асуудалтайсэн тэгээд одоо амар гоё болсон байгаа сте. ASMR. Аа энэ тоглоомын нэр нь болохоор The Joy of Creation Reborn гэдэг тоглоом байгаа. Энэ Freddy-гийн ямар нэгэн version. За тэгээд За үүрэг даалгавар нь яг ямар юм байх юм бэ гэх юм бол одоо шууд respawn хийнгүүтлээ 1 минутын дотор 5 обжект олно. Тэгээд тхилэн бол тэгэл ялна. Тэгээд За эхэлцгээе. Үх. Яг гоо дүрм дүрмийн хувьд л айгүй ингийн. Гэтэ хэцүү. Яа энэ нөгөө дуу чигвч бэхч бүр амар чанга манга болцсон. <laughs> Амар эвгүй байна. Яг гэвэл нөгөө ойрд би ерөөсөө аим шиг тоглоом тоглоогүй. Яа. Йоо. Йоо. Ихэлчтэй <laughs> штэ. Оо, нэг. За, Та бүхэнд би яг хэлсэнчлэг ингээ 5 обжект цуглуулах хэрэгтэй. За тэр Фред яг шиг байна та. Оо Яра яра яра яра яра. Оо, бэж гараа. Хаана? Юу болоод байна? Километр километр. Йоо, гоо бэж. 우와 그래야지 야, 요, 요, 요, 유페, 유페, 뭐란 바트는 요, 오, 사이버, 아니다. Йоо. Сая зүгээр яг Оо и и орой орой орой. Аа ирж ирж байна ирж байна яваа яваа яваа яваа яваа. Аа ла ла ла ла ла. Йоо. <gasps> За энэ нэг За хугацаанд юу ч гэсэн оо. Яна яна яна яна яна. За за хугацаанд ч арыг юу намжгааргүй л өчлөө. Ээ чаас. Хаана юм? Би бас амсгаад тийм ээ тий. Оо энд тийш За юу ч гэсэн энд ийм юм байгаа маань. Ой, тэр биш. Йоо. За юу ч гэсэн бүгдээр ихтийн хэлж ийн яг энэ газрыг нэгжит хийзээ юу. яг хаана юм байна гэдгийг мэдэхгүй учраас ерөөсөө Яна. Яна яа яа. Яа. Яа, бурхан минь. Тэ намайг эндээс олохгүй. Яа. Тэ эндээс олохгүй хаа. Хөө. Йоо, ёо яачаас. Ее. Йоо. За одоо яг тоглоно заяа. Одоо яг одоо яг одоо яг. За одоо яг 50 тоглоцгоё. Яарвал даарна гэж бас үг байдаг байгаа. Та бүмэнж байгаах тэгээд Яна. Оо чи. Яа. Ой шитэр. Оо, авра авра авра. Тоо тоо тоо тоо тоо тоо тоо тоо тоо тоо Оо, ёо. Би зүгээр зугатаач яхта юм авч ин дөө зүгээр. Оо, чи ямар ухаатай байна. Өөдөө чи. Оо, ашгүй боны. Хоёр хавж Өлөө одоо хоёр гавж байна. За ийшэл битээ орж ирээрээ гууж ийн. Аа яваа яваа ээлтэй ганцхан байсан шүү дээ. Йоо, за за. Үхүү. Тэр нэг обжект хаана ирсэн бэ? Оо. За зүхий. Найшир. Би энд байна. Чинь хүсэж байсан юм чи энд байна. Чи надад сайгаад байгаа юм уу? Чи хаана байна? Чаач чуу. Ой. Чаач чуу. Аа, найшир өрөөдөр. Би энд байна, энд байна. 인튼! 야 여자 더갔어 여! 여! 와우! 와우! Яаж намайг харч басаа вэ? Йоо яна яна яна яг ардаас ирж яг ардаас. Яа юу ч яахгүй бах та ч яах вэ? Нашир. Яа Яна яна яа яваа яваа. Object fail. Яа ямар хэцүү мэн чи. Би нэг ийм хэцүү гэж бодоогүй шин. За өгцгээх үү. За би энд байна. Энд байна. Чамаа хүлээж ийн. <laughs> Яа. Зүгээр намайг харж яг бүр ажиглаж байгаа <laughs> jumpscare хийдэг нас. Яа, энд байсан байж тээ. Яач юу? Хөө би энд байна. Яа. Оо ганцхан. Ганцхан хальвэ. Оо! Yes! Йоо! Йоо! Амжилттай. Одоо яах юм бол? Одоо өгч болох юм болов уу? За юу ч гэсэн объект вэ бол цуглуулсан. Одоо магадгүй ямар нэгэн тийм гар хаалга олох байж магадгүй. Гэтэ би тэрийг бас сайн мэдэхгүй байна. За юу ч гэсэн өөхөд үцхүү. Би энд намайг тоохгүй явчихлаа шүү дээ. <laughs> За за. Яа. Тэрний юу вэ? Оо! <gasps> Сайн харсан уу? <gasps> Оо! Йоо. Йоо, за за өгцгээ. Йоо. Танаа найз чи энд байна ой. Ой, энд байна, энд байна. Ой. Тэ чи нана байж байгаарай. Ой, танаа найз чи. За тэгээ бүгдээрээ 5 обжект яг дуусгацсан болохоор ерөөхдөө яг Фридигийн яг энэ левел дууссан гэж тооцогдох юм байна. Тэгээ бүгдээрээ дараачийн хэсэг дээр Боныг тоглох болно. За за тэгээд бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай. Peace.